Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros mirando el